Club. Round two, fight! Good. っととかかってこいとっととかかってこいギャラクティカファントム

なぎの拳をれが剣だこれがの剣だこれが柳の剣だ